Wizara yangu imeandaa mwongozo wa upangaji makazi na ujenzi wa nyumba vijijini. Lengo la mwongozo huu ni kuwasaidia wanakijiji kupanga makazi ya vijiji vyao na kujenga nyumba bora za gharama nafuu kwa njia shirikishi kati ya wataalamu wa mipango miji, wanavijiji na wadau wengine katika sehemu mbalimbali katika maeneo yao. Ingawa upangaji wa vijiji na ujenzi wa nyumba bora unapaswa kuhusisha watu wote. Serikali imeona ni vyema kutoa mwongozo wa kutumia lugha rahisi inayoelekeza kanuni muhimu za msingi kwa kuzingatia, za kuzingatia au za kuzingatiwa na mamlaka za upangaji hasa katika maeneo ya vijiji katika kupanga makazi ya vijiji bila kutegemea kwa kiwango kikubwa cha wataalamu Natoa rai kwa wakurugenzi wa halmashauri za wilaya kusimamia kikamilifu utendaji na kuchukua hatua kwenye maeneo kwa wale wenye wachache ambao wamekuwa chanzo cha migogoro au wanaosababisha mtafaruku katika maeneo hayo.